السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بموقع جديد موقع استثمار لعملة الروبل موقعنا النهاردة لسه في يوم الأول يعني أول يوم النهاردة الموقع عشان خاطر نلحق بسرعة نشتغل عليه مش محتاجين نقول إن أي موقع استثمار بيكون في اول ايامه صادق جدا مع الاشخاص اللي بيشتغل عليه وانا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم المواقع الاستثمار الجديده علشان خاطر انا فعلا اقسم بالله والله العظيم بكسب منها ارباح كويسه جدا جدا من مواقع الاستثمار اللي بتكون لسه جديده دي يعني ممكن انا بعمل ايداعات ممكن 10 روبل 15 روبل بس بس بكسب كتير جدا ممكن اسحب 50 60 100 روبل يعني في وقت قليل جدا جدا مواقع الاستثمار اللي هي بتكون جديده وانا طبعا يعني الحمد لله قدرت احقق مبالغ كويسه جدا جدا من المواقع اللي انا بشرحها لكم دي فيا رب تكونوا انتوا برضه بتقدروا تحققوا مبالغ كويسه او تكسبوا من المواقع دي وان شاء الله ما حدش يخسر خالص علي الموقع بس قبل ما نشتغل على الموقع بحب انبه حضراتكم ان اي استثمار هتعمل بتكون على مسؤوليتك الشخصيه فانا بكون مجرد وسيله ان انا بجيب لك المواقع فانت حابب تشتغل اشتغل مش حابب ما تشتغلش لكن آه، بيبقى الاستثمار بتاعك على مسؤوليتك الشخصيه فانا الوقت هروح اسجل على الموقع وهروح نعمل ايداع على الموقع عشان خاطر نحاول نقدر نستفاد من المواقع الجديده فاول حاجه هنضغط على التسجيل افتح لنا وجه التسجيل بالشكل اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم هنملا النموذج بتاع التسجيل اول حاجه هندخل اسم التسجيل الدخول بتاعك وبعد كده البريد الالكتروني وكلمه المرور بعد كده هتدخل الرقم اللي هو موجود قدامك ده بعد كده هنضغط على انشئ حساب حملة البيانات وارجع حضراتكم مرة ثانيه بعد ما ملينا البيانات هنضغط على انشئ حساب فمجرد ما ضغطنا على انشئ حساب بيفتح لنا الموقع بالوجه اللي شايفينه قدام حضراتكم وطبعا لو نزل لو نزلنا كده تحت بنلاقي اثباتات سحب للناس وبنلاقي ناس طبعا عملت ايداعات على الموقع في ناس عملوا بسم الله ما شاء الله يعني مبالغ كبيره جدا في اللي عامل 709 روبل وفي عامل 400 و300 يعني حاجات كب... مبالغ كبيره جدا فاحنا طبعا مش هنشتغل بالكلام ده هنشتغل اول حاجه بطريقه مجانيه عشان خاطر على قد يعني على قد ما معاك فانا دلوقتي يعني انا هعمل ايداع آه، فقط آه، ب 20 روبل كويسين 20 روبل بعد كده هنشوف آه، الموقع اذا كان صادق ولا لا كل ما عليك اول حاجه هتضغط على مساهمات في هنا عندنا مساهمات هنا في فوق حتى وسيصرف الاحالات واعدادات والمخرج اول حاجه هنضغط على فوق حتى عشان خاطر نقدر نعمل ايداع على الموقع هنا طبعا هنا طبعا يجيب لك المحافظ اللي انت ممكن تشتغل عليها فهنا طبعا عندك اكتر من محفظه ما تخضش هنا محفظه محفظه بير موجوده يعني ما تقلقش فهنا بيقول لك لو عاوز تجديد عبر بير طبعا مديك الرقم بتاع محفظه بير كده هناخده كوبي ناخده كده نسخ هنا بيقول لك بحد ادنى واحد فرك يعني اقل حاجه بتعمل بواحد روبل خدنا كده خدنا الرقم كده نسخ بعد كده هنروح على محفظه بير هنضغط على علامه التحويل دي كده وهنحط الرقم هنا كده لصق بعد كده هنكتب نخليها عشرين آه، روبل بعد كده هنضغط على ارسال وكده اكتملت العمليه بنجاح هنروح كده على علامه الساعه عشان خاطر ناخد الرقم هناخد رقم معرف العملية هناخده كده نسخ بعد كده نرجع تاني للموقع نحط معرف الدفع هنا بعد كده نضغط التحقق من الدفع وهو كده تم إضافة الأموال بنجاح هنضغط على نعم وحروح هنا بقى على المساهمات كده انا كده الضعف عندي 20 روبل كده اشتغل معي التعدين مباشره من غير ما اعمل اي حاجه فانا جاب لي طبعا البيانات بتاعتي انا عملت ايداع قيمه الايداع 20 روبل يعني يوميا بيقول لي هتاخد 10 آه، روبل لمده آه، لمدة عشرة ايام هيبقوا مية روبل تمام يعني انا آه، في اليوم طبعا حامل عشرة روبل يعني ممكن في اليومين اقدر اعوض ارباحي واسحب ارباحي من الموقع ان شاء الله اذا كان الموقع صادق فانا متاكد ان الموقع صادق يعني عشان خاطر انا بشتغل على مواقع كتير زي كده فبسحب منها عشان خاطر لسه في اول ايام ليها بتديك ارباحك على طول والموقع سهل جدا وبسيط جدا طريقة الايداع على الموقع بسيطة جدا وسهلة جدا فيا رب الموقع يعجب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس واللي يواجه اي مشكله في الموقع يكتب لنا في التعليقات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته